Всім привіт! Пам'ятаєте 2014 рік, коли в Росії почали продавати сім-карт лише по паспортах. Ну, тоді всі українці дуже сміялися, такі, знаєте, е, що от, тоталітарна Росія. Дуже багато програм випускали на ICTV, особливо там оцей вони люблять топ-дурощів показувати на 1 плюс 1. Алла Мазур дуже любить розказувати, як, яка тоталітарна Росія. Ну, Там було дуже багато програм. Українцям вони дуже подобались, того що ж, ну, до сусіда краще до сусіда заглянути, да? Чи коли своє дерьмо не бачите в себе на подвір'ї. Я казав, народ, дивіться до сусіда, а, ну, реально дивіться на своє подвір'я, що у вас робиться на подвір'ї. Дивіться, що робиться в Україні. Чого ж ви заглядаєте в інші країни і дивитеся як там? Ну, всі сміялися, коротше, сміялися, а, але, як ви знаєте, сміється добре той, хто сміється останнім. Тобто я. І от сьогодні я посміюся з вас. Ну що, з'їли? Що, ми далі будемо шукати занозу в чужому оці, а в своєму брівно не бачите? Отака от тоталітарна Росія.